Всім привіт друзі! Сьогодні в мене на огляді вже четвертий по рахунку фонарик або нічний світильник, називайте як його як завгодно. Автономний світильничок, який, як бачите, на двохсторонньому скотчу і клейкій основі вішається на стіну або на стелю, де там де вам завгодно. Даний фонарик купувався на AliExpress, ссылочка на нього одразу буде в описі і давайте перейдемо до зовнішнього вигляду. Зоні він дуже такий приємний, великі пасочки в нього, тобто він травмобезпечний, що Ніяким чином не можна в нього порізатися. Візуально в нього є рефлектор від лампи mr 11 який дуже популярний. Це, скажімо так, аналог лампи mr 16 але зменшений у декілька разів. В середині цього рефлектора стоїть слодіод марки 5050, сам по собі слодіод є потужний, але в мене на даний момент немає батареїк, щоб продемонструвати те, як він працює. Е, до батареїк ми зараз також дойдемо. Попереду, окрім того, що у нас така е, гарний паз є встановлений фоторезистор, який реагує на день, і встановлений датчик руху. Таким чином він вмикається лише вночі, коли ви повз нього проходите. От е, Я ще раз обачаю через те, що не можу його продемонструвати, як він світить, але я компенсую це тим, що я його розберу. Для того, щоб добратися до відсіку, в якому знаходяться батарейки, відсік кріпиться на двох магнітах, скоріш за все, не одимих, бо вони дуже потужні. Як бачите, у нас дві пластинки є, і з е, середньої сторони є паз направляючий, який замикає цей фонарик. З цієї сторони у нас знаходиться два магніти. Ми прикручуємо двома шурупчиками до стелі або до стіни, як вам завгодно. Але скоріш за все це прикручується до стіни, так як отвори з однієї сторони. Якщо прикріпити його до стелі, то він прогнеться в одну сторону, бо немає. Але не проблема, можна завжди бахнути другий отвір і прикріпити так, як нам завгодно, хоч на 6. Відкриваємо кришку і переходимо сюди. Знизу у нас встановлюються три міні-пальчикові батарейки послідовно, які заживлюють цю плату. Е, і одразу можемо побачити 4 місця під е, саморізи. Саморізи я вже 3 викрутив і викручую лише один, щоб швидше вам показати, що знаходиться. Оп. І перше, що ми бачимо, в нас випадає скло і в нас залишається корпус в руках. По-перше, скло, ну, це пластикове скло, яке вставляється ось тут в паз, під нього є направляючий паз, тобто воно не випаде назовні. І ось тут в самому цьому пазові, як бачите, є таке місце, це направляюче під рефлектор. Рефлектор також знімається і рефлектор є пластмасовим. Ось ця направляюча наша китайський закос під хром. От таким чином воно туди має вставлятись. І бачимо нашу плату, яку можна виняти. В принципі, вже одну сторону виняв, але там тримає пружина. Е, що я вам хочу сказати? Зараз я спробую приблизити і показати вам наскільки коряво, непочищено зроблена плата в даному фонарику. Я не знаю, вам буде видно, бо я ледве виставив фокус на камері. Але тут вже біля слодіода навіть видно, бачите, такі як е, частинки плюси, от навіть коли воно блікує, по всій платі видно, як воно не почищено зроблено. Іншими словами, коли паяли деталі, це все покривали флюсом для того, щоб воно краще спаялося. От навіть зараз видно в ось цій частині, бачите, такі як е, п'ятна. Плями, перепрошую, тут плями також видно. Тобто його спаяли і не почистили. Зазвичай це щищається спиртом, але в даному випадку чи вирішили зекономити, чи це просто мені такий екземпляр попався, в якому так вийшло. І, на жаль, воно не почищено. На роботу е, системи це не впливає, тобто їй байдуже, наш фоторезистор, який я вам показував, і датчик руху. Сам світлодіод і мікросхема керування, скажімо так. Це все збирається назад доволі просто. Ставиться рефлектор, світлодіод 50-50 квадратний, тому немає різниці, як ставитися. Але єдине, що є вирізи. Бачите? Ось тут виріз під датчик руху і ось тут навіщось. Скоріше за все, щоб перевертати отак. Але воно так не стає. Тобто є виріз під датчик руху і є виріз Невідомо під що. Можливо, цей рефлектор використовується просто в інших серіях фонариків таких. Далі беремо наше скло, а я його в паз вже вставив. От, Дивимося, де в нас направляюча і складаємо. Тоді перевертаємо і щось йому не подобається. О, все, став. Вставляємо шурупчики, болтики, саморізи, називайте. це саморізи по-правильному називається. І скручуємо назад. Ссылочка на фонарик даний ну, в описі. От. Тому такий екземпляр. Я ще раз вибачаю через те, що я вам його не показав. Самому було б дуже цікаво, я перший раз його намагався вімкнути, але ті заряди батарейки, які в мене були, вони, на жаль, були в розрядженому стані. От. Тому, друзі, на цьому в мене все. Кому що цікаво, задавайте питання в коментарі. Пишіть е, на пошту. В одному із коментарів я залишав і на сторінці Ютуба є. Ну і на цьому в мене все, в принципі, друзі. З вами був Тарас. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Бувайте!